que volen és soterrar definitivament la possibilitat de reformar l'Estatut per a garantir les inversions territorialitzades de l'Estat en el País Valencià. Això és el que vol el Partit Popular. I tot això per a tapar un escàndol polític. Ara, generant un altre escàndol polític. Havia de votar esta vesprada en el Congrés dels Diputats està en l'Estatut andalús votada pel Partit Popular i votada per Mariano Rajoy. Després d'intentar convèncer-lo, no ho aconsegueixen, demostrant el nul pes polític que té el senyor Alberto Fabra i el Partit Popular de la Comunitat Valenciana, i se trauen de la mànega una sol·licitud que està plena d'irregularitats jurídiques en el seu propi contingut i en la seva tramitació parlamentària i que és un escàndol polític de primera magnitud. Primera, irregularitat jurídica. No és deber que el Consell sol·licite. El Consell no ha pres cap decisió. És una maniobra tramposa, un subterfugi d'última hora que s'inventa el senyor Ciscar per a salvar la cara al seu partit. I per tant no és el Consell, és el PP. Segona, irregularitat jurídica. La Junta de Síndics no pot esmenar la plena del ple de les Corts, i és el que està fent. El ple de les Corts aprova una proposició de llei i solament el ple de les Corts pot retirar la proposició de llei. Però el que està fent el Partit Popular amb la seva majoria absoluta per vot ponderat en la Junta de Síndics és de facto retirar la proposició de llei. Perquè és el tercer ajornament. I sabeu tots i totes que la intenció és que mai siga debatut. A més a més, se vol vincular a uns avantprojectes de llei que tampoc encara estan ni aprovats pel Consell ni entregats a les Corts i que se sap que no tenen majoria per a poder dur-los endavant. Per tant, el que volen és soterrar definitivament la possibilitat de reformar l'Estatut per a garantir les inversions territorialitzades de l'Estat en el País Valencià. Això és el que vol el Partit Popular. L'escàndol polític que se podia haver produït aquesta vesprada era el de que se perguera la votació perquè el grup popular, incloent els diputats del PP de la Comunitat Valenciana, votaren en contra d'una proposta de les Corts Valencianes recolzada per el Partit Popular de la Comunitat Valenciana que anava a rebre els vots a favor de la resta de grups i no del Partit Popular. I era un escàndol polític de primera magnitud, que el PP sembla que ha intentat primer evitar negociant i després amb aquestes trampes parlamentàries. Però ara s'ha generat un segon escàndol polític. I és que jo crec que avui s'ha arribat ja als límits de l'utilització partidista de les institucions públiques. Tant del Consell, perquè se vulnera el seu funcionament legal. No hi ha un acord del Consell. Com de les Corts, perquè se força que un òrgan que no és competent prenga una decisió per a demanar un ajornament. Com de la mesa del Congrés, en el cas de que ho hagi acceptat. Els límits del patetisme polític i parlamentari s'han sobrepassat amb escreix avui. I també, s'ha de dir, els límits de la deshonestedat. Perquè està clar que el Partit Popular no enganya ningú. No pense que cap de vosaltres es crega els arguments de que volen estalviar i juntar una altra reforma que se sap que no va ser aprovada. Ningú els creu. Però ells sí que ho intenten. No enganyen ningú, però intenten enganyar els valencians i les valencianes. És lícita la mentira en política? Perquè és la que està practicant el Partit Popular cada dia. I respecte a aquest tema és absolutament escandalós. També podríem preguntar-nos si hi ha algun govern del món més incompetent, més incapaç, més patètic i més impresentable que el Consell de Fabra. Serà difícil trobar algun exemple.